deh Ramadan bukan saja boleh yang kita berpuasa siang hari dan berqiam di malam hari tapi ia memberi kesan dalam hidup kita dalam beberapa hal Alhamdulillahirabbil alamin والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم Saudara-saudari yang dikasihi sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pagi, pagi hari ini ataupun hari ini adalah hari akhir bulan Ramadan tahun 1444 Hijrah. Dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala kemungkinan esok hari akhir ataupun hari ini hari akhir. Kita harap mudah-mudahan Ramadan akan memberi kesan kepada kita. Sebab tu saya pun ambil peluang ni tulis sekeping khatam dalam tajuknya kesal dari Ramadan dalam kehidupan muslim-muslimah sepanjang hayat. Kita harap mudah-mudahan Ramadan bukan saja boleh yang kita berpuasa siang hari dan berqiam di malam hari tapi ia memberi kesal dalam hidup kita dalam beberapa hal. Saya tulis Alhamdulillah bulan Ramadan sudah berlalu. Ni cuba kita gambar katanya lepas pada Ramadan dah lah. Menandakan habisnya musim siam dan qiyam. Tamaknya boleh Al-Quran. Boleh rahmat. Keampunan. Keberkatan. Dan kemerdekaan dari api niaka. Tetapi kesih dari Ramadan masih berada bersama umat Islam. Dan semua cara hidup sama ada akidah, ibadat, akhlak, tingkah laku, pertuturan, keazaman dan semua usaha ke yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala di dunia sampai ke akhirat. Memang Ramadan, bulan Ramadan memberi kesan yang amat mendalam dalam kehidupan setiap muslim yang ikhlas. Bersih hati, beramal soleh. Kesannya dapat dinikmati sama ada di bulan Ramadan maupun selepasnya. Inilah yang kita harap Nah kita duduk dalam bulan Ramadan banyak perkara yang kita boleh. Tahu tak tahu, waktu duduk di kita sendiri. Tapi selepas daripada Ramadan cuba kita tengok deh. Kita nak tahu katanya kita kesal kedok dengan bulan Ramadan sebulan kita duduk. Ah nanti tengok lepas pada ni. Sesiapa yang diberi taufik dan hidayah sepanjang hidupnya berarti ia diberi hikmah. Hikmah ni maknanya benar hak kita boleh Allah Taala bagi sama ada melalui usaha kita ataupun melalui Allah Taala ilham kepada kita hikmah yang melimpah kebaikan dunia dan akhirat sebagaimana firman Allah yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab suratul baqarah ayat 299 maksudnya Allah memberikan hikmah kebijaksanaan. Dia cerita di sini ataupun dia maksudnya ilmu yang berguna. Ikutlah, hikmah ni dia boleh makna belaka. Bijaksana, baik, berjuru, nah berilmu, berakhlak mulia, mana hikmah belaka? Jadi Allah beri hikmah tu kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan yang ditentukannya dia cerak nak kena dia nak boleh benda-benda molek ni dia ya kena usaha nah usaha pun kena jadi sungguh molek lama barulah dia boleh dan sesiapa yang diberi hikmah itu maka sesungguhnya ia telah diberikan kebaikan yang banyak banyak ni dunia dan akhirat utama sekali di akhirat dan tiada tiadalah yang dapat mengambil pengajaran dan peringatan mereka orang-orang yang menggunakan akal fikirnya sebab tu kita pun gunakanlah hati kita, akal fikiran kita sebanyak mungkin untuk kita dapat kebaikan dunia dan akhirat. Ha, ini duduk di usaha nak anak orang dah. Nak wui tak leh? Bukan pasal saka dah. Hikmah kena cari sendiri. Kena usaha sendiri, buat sendiri. Dan jaya Insya Allah. Dari kesih tersebut, jelas menunjukkan bahawa azir yang kuat dan usaha yang berterusan akan menjayakan seseorang menuju kebaikan insya-Allah. Maka di bawah ini penulis sudi mengemukakan sekalung nasihat sebagai sikit-sikit eh kepada saudara-saudari dalam beberapa hal sempena dengan berlalunya Ramadan tahun ini semoga Allah mencucuri rahmat dan eh, dan berkat kepada kita semua. insya InsyaAllah lah kepada kita sekalian. Saya buat jadi pak tajuk penting. Yang pertama hal akidah dan ibadat. Ini ha, saya fikir sendiri. Gapo kesan daripada Ramadan kepada kita di segi akidah dan ibadat. Saya pun tulis katanya belajarlah akidah Islamiah yang sahih. Ini ha, wajib atas setiap orang kena belajar wujud dikemahkan. Akidah yang betul yang sahih serta berpegang teguh dengan nyus panjang hayat. Nah, sepanjang hidup kita. Kuatkan ime dengan apa? Dengan dua kali tu. Aqidatul Rasul. Tak ada orang yang atas dunia ni katanya akidah Nabi tak betul. Nah, kita nak lagi tu, nak akidah Nabi. Kalau rakyat katanya akidah mukmin, akidah muslim, akidah orang tua, akidah orang ni, boleh jadi kita katanya eh ada lagi kena tak kena, kena tak kena walaupun umumnya akidah adalah betul. Tapi aqidatul rasul, aqidah Nabi, semuanya betul. Tak ada salah walaupun sikit. Nah, kita nak akidah rasul tu. Nah, kerana akidah yang betul adalah asas kehidupan yang betul dan benar. Yang mula situ. Gapa-gapa, Akidah ni maknanya, kuam cia, lak sabta kita tu, yang kita pergi. Rajinlah mengerja amalan soleh. Sama ada fardu maupun sunat. Mengikut penerengi ulama yang beranika pendapat yang betul. Maknanya, lak-lai ulama tu nampak lagu mana, ulama nampak lagu mana. Semua tu diambil daripada hadis Nabi ambil daripada Qur'an belakang. Sebab tu kita kena mikir luah sikit. Cara kita beramal ni, fikir jadi luah. Lepas tu jangan kita speak dalam hal kalau lagu tu. Kita ada buat lagu ni sokmo. Saya misal tak? Dia buat lagu ni sokmo kita kena jadi luah katik terima katik katanya ada pendapat yang ulama nampak katanya lagu tu dia ambil daripada sunuh Nabi belaka ajaran Nabi belaka sebab tu kita jadi laklai dalam dalam apa dalam ha amma ni tak hidupkan qiyamul lail ha ni insyaallah dah lepas pada ni kita akan tengok ni dalam bulan Ramadan cuba kita perhati tak berhenti kita nak nak malas semaya ke apa semaya terawih semaya witi tapi bawa lepas dah Ramadan sehari ya, witi tak hidup lalu dah sungguh dah, dah tahu lah semaya terawih nak nak malas sebab kita duduk di dalam bulan Ramadan tapi qiyamul lain jarang nak hidup ni bagi orang yang tak kuat sangat iman dia dah kena bangun sokmo qiyamul lain lepas tu puasa sunat istighfar, taubat, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, patu berdoa, khusyuk dan tekun dalam semua ibadat. Bu jadi tenang hati kita bila kita boleh semaya, kita boleh zikir, boleh gapo tenang jiwa kita. Tu tanda katanya orang mai mi panha, orang mai kreat. Apabila dia tekun dan khusyuk di dalam amal ibadat dia, semua ibadat serta bertakwa kepada Allah dan berpegang teguhlah dengan ajari agama. Ha ni duk di dalam tajuk yang pertama akidah dan ibadat. Yang kedua hal akhlak dan muamalah. Akhlak peribadi kita. Patu muamalah cara kita bergaul dengan orang ramai. Lagu mana? Saya tulisnya bergaul lah sesama manusia dengan akhlak mulia. Jangan jangan berih kecek mudah-mudah. Jangan berih jangan nampak katanya main belako, lolo belako tak leh. Orang ada pasang orang kecek sungguh kita kecek kelolo. Ah ha, tu jangan. Nah jatuh ke apa? Jatuh maruah kita. Jangan jangan jangan banyak pasang kelolo-kelolo doa. Nak kelolo boleh. Tengok tepat dan tengok masa dan tengok orang juga. Tak jangan buka katanya kita kan eh siapa kau boleh kelolo dengan orang semua tak tu tak leh. Lepas tu bersopeng santun. Sopai santun ni maknanya orang pasang tegur orang, kecek dengan orang, wei salam, senyum manis. Mudah masuk dengan orang tu yang panggil sopan santun. Nah, dan berhikmah dalam semua tingkah laku. Hikmah lagu mana? Maknanya cerdik orang tu. Dia masuk dengan orang, dia bergaul dengan orang. Walaupun orang tu dia tak kenal, orang tu tak kenal dia. Tapi bila jumpa boleh masuk dah dah. Bukan nanti sehari dua hari nak boleh masuk. Kena duduk tengok dulu dia ni ni siapa ni. Nak tegur rasa tak berani tak ah tu dak. Gitulah. Kita jadi mudah lah. Kita gaul dengan orang. Dan pergaulan sesama dengan muslim sama ada dengan muslim maupun kafe. Orang kafe pun kita kena bergaul dengan dia. Tujuan kita nak royak Islam kepada dia. ha, tu. Tu cara apatah lagi kita dengan orang Islam. Lepas tu saya tulis lagi teguhkan persaudaraan sesama muslim. Mu jadi ada semua pasal dalam hati kita, dia saudara kita. Dia saudara kita walaupun lelaki perempuan serupa belakang. Orang mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah dia adalah saudara kita. Jangan kita zoling dia, jangan kita mupak, jangan kata huduh. Walaupun kenal tak kenal, dia adalah saudara kita. Bui pasal lagu tu berkepribadian yang mulia serta kepribadian maknanya bukali kapak. Ha? Nah, mulia kita ni serta hindari dari semua sebab yang menjatuhkan maruah diri. Hindari maknanya jauh-jauh. Lihat daripada sebab-sebab yang menjatuhkan maruah. Ini ah, kita kena ingat ni maruah kita ni maknanya nata kita, bukalik kita, kita buat gapo-gapo depe orang orang nampak benar tak senonoh tak molek tak munasabah ha, maka kita liklieng jangan siapa ke kita buat orang tengok eh lagu ni jatuh maruah ni ha tu nah gitulah diri maruah diri dan kedudukan hidup bersihkan hati dan nafsu dari sifat keji dan buruk serta kawanlah saya tulis situ lele dua ekor tu dah tak si with, with takut takut baca tak kena kawanlah ha, kawan ni maknanya kuap hum jaga molek ya kawan daripada bahasa orang putih tu bahasa bahasa orang putih kawan nak diri kawanlah diri dari godok air syaitan ha, ni nanti tengok ni tu hair nak nak nak apa nak nak nak nak buer nak koci ada ikat syaitan dalam bulan Ramadan Bo masuk raya opak tu selalu dah. Alawat ah, selalu dah syaitan. Walaupun dalam bulan Ramadan kita ada tengok manusia seluruh dunia pun ada buat maksiat. Tapi kita yakin dengan hadis Nabi yang Nabi katanya wasuffidatis syayatin dan dibelenggukan semua syaitan. Ah, maka bila habis Ramadan syaitan cayo. Tu lepaslah dia. Ah, maka dia mengamuk kadang-kadang kita sendiri hadap kuat dalam bulan Ramadan, bulan lepas Ramadan qayyuh lalu dah. Tak erak. ime pun tak erak. Amal ibadat pun tak erak. Ha nanti tengok. Wa na'udzu Nah. Jangan kita digoda oleh syaitan. Yang ketiga, hal ilmu dan kemajuan. Alhamdulillah dah, bila ada ilmu orang tu kena maju. Belajarlah ilmu pengetahuan yang sahih. Sebab sana ni Tambahlah pelbagai ilmu untuk kemajuan diri dalam semua hal. Pakak-pakak ngaji dah. Pakak ngaji. Siapa berasa katanya malah ngaji, usahalah ngaji. Baca, dengar. Kalau boleh lagi, anak cucu kita jadi ngaji belakang. Kita ngaji tinggi belakang. Cuk penyatri, siapa cuk doktor. Kalau boleh. kalau boleh tu. Pahamilah Islam secara sempurna. Dengan sebab kita ngaji itulah kita reti Islam. Wo jadi krop wong con kita pehe Islam. Jangan pehe Islam semaya puasa zakat nikah bagi sako cerai hak tu saja bukan. Semua tiap-tiap cara serta zahirkan sifat ihsan kebaikan dalam semua cara hidup dengan mematuhi ajaran Allah. Itu ha, dah. Patuh wo jadi sungguh hidup kita dah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbuat baik sesama manusia setiap masa. Jangan kita buat seteru dengan orang. Tapi kita buat baik. Baik belako kita dengan orang ni. Dan sama ada orang hak orang hak setuju dengan kita ataupun orang tak setuju dengan kita. Kita pun tak tahu juga katanya siapa duk buat seteru dengan kita. Tapi kita harap mudah-mudahan semua tiap-tiap pihak akan menjadi baik belako irak kasih saya, pakat doa gimari gimari itulah orang Islam. Nah kita ingat katanya kita tiap-tiap orang ni pakat doa Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat minta supaya Allah Taala apung dosa sekalian muslimin muslimat Mu'minin Mu'minat, hak hidup dan hak mati bermaknanya kita duduk di bawah naungi doa yang sama tiap-tiap orang pakat doa belakang. tapi bo masuk di dalam apa witi witi cara patibat hak sungguh di dalam hidup bak bakpo kita duk baloh bakpo kita dok masai muka jangan sama sekali sebab kita dok doa pergi mari tapi bak bakpo kita dok pergi baloh duk pergi pecah belah dan sebagainya Nah, patut saya tulis lagi terapkan dasar hidup dengan Al-Quran dan As-Sunnah nak jadi makai sungguh terap-terap ni maknanya kita supaya kita pocok pocok kerak hidup kita tak gonjer, lah, tak tubik lah daripada Quran dan Sunnah. Lagi, sebarkan ajaran Islam kepada semua orang serta mengambil sebab-sebab kemajuan dengan menggaris wawasan yang cemerlang kerana Allah serta mencapainya dengan baik. Ingat molek dah, siapa ada ilmu jangan bakhil, jangan kedekut. Sabar. Sabar sebanyak mungkin, terutamanya ilmu Allah, ilmu Rasul. Walaupun orang tak ada bui upoh, gapo ke kita pun tak ada gapo bawa banyak royak banyak sebanyak mungkin lepas tu soal lagi saya tulis sini garis wawasan maknanya kita wang wisai tat kita masa depan lima tahun sepuluh tahun gotu goni gotu kita kena wang pen setiap masa setiap tiko hijau utama sekali kita kena tong mi pen ni orang putih dia buat eh? sebab tu dia berjaya Bapa boleh orang putih hijau jaya tu hari berjaya kepada dia. Bu kita bukan patisik katanya orang Islam kita main mi pen, orang Islam kita pun ada pen. Tapi bila kita tengok orang Islam kita sendiri pragmen. bila orang orang putih ataupun orang kafe buat sesekara dengan orang Islam buat sesekara, bapa boleh orang kafe buat jaya. Sebab dia ada pen. Pen 1, pen 2, dia kena ada, dia, dia buat so so so. แผนระยะยาวระยะสั้นkita orang Islam pun walaupun kita cerdik kita mengaku kata yang ulama-ulama zaman dahulu cerdik bijak tapi sebab kita tak pergi guna tu maka lomlew dalam kerja setengah-setengah gitulah nah ni kalau dia orang pandai ceramah pandai wi apa wi ilmu cara wang pen masya-Allah akan jadi satu kos supaya ngobrol Supa nak obrom dah. Bila kita masuk obrom cara hakan wang pen, dalam ongkon ke, dalam tepak, dalam gapo semua tiap-tiap kara, kita akan boleh ilmu yang sangat berharga. Dengan orang pandai-pandai, bijak-bijak dia peruh otak dia, ilmu dia, dia rajak cara ha, wang pen. Yang mula daripada hidup kita, supaya kita tubik rumah, kita nak pergi kedai tu. Yang ni sahabat tu, kita capai telat, wang pen mai, Orang yang hot wang pen minta maaf dah eh, hari ni panjang sikit. Nak ayat katanya, orang yang hot wang pen ya list siap-siap dah ya nak beli gapo. Ya tengok barang dapur, tengok go tu, tengok go ni, ya tulis, tulis, tulis, tulis, tulis, tulis, tulis. Lepas tu ya kira bla-bla katanya duit hot ya nak bawa dengan nak beli tu cukup ke dak. Tu pan orang wang pen tu. Tapi bagi orang yang tak wang pen, ya pergi kedai, ya nampak katanya, gapo hok ada dalam kedai tu dia nak dia ambil, dia ambil, dia ambil, dia ambil. Kadang-kadang terlupa. <clears throat> Kadang-kadang terlupa. Bawa klik di rumah pak. Ah, hok tu tak beli. Nampak dah sana. Ha tu dah. Tu saya bisa mudah-mudah kita pergi kedai kita wang pen dengan mai wang pen. Ah, apa tak lagi? Ongkon sob-sob. Cerak ni yang kena ada pen. Nah, ha, tu gitulah. Saya tak tak panjang sangat dah, tapi nak ayat katanya hidup kita ni tong mi plan, kena ada planning. Plan tu artinya plan. Nah, planning kan wang plan. Ha gitulah. Yang ke yang ke pak akhir sekali hal seni kehidupan. Seni kehidupan ni taksa ciwit. Taksa ni orang putih dia terjemuh ke bahasa orang putih dia panggil skill. Skill artinya taksa, kuam samat. Orang ni memang dia tak suka. Orang tu orang ni, orang tu orang ni. Tapi bila pakak-pakak gi belaka orang tu minat kau tu orang ni minat kau ni, alhamdulillah kita mari duduk sekali. Tak mungkin kita nak pelik tua eh, nak pergi duduk suku, tak masuk dengan orang. Kita ada kepandaian tapi tak pandai masuk dengan orang dan sebagainya. Hak benar besar juga kalau dia kita mari kecek <clears throat> dalam tajuk ni seni kehidupan yang diredai Allah. Kita naknya hidup kita ni diredha oleh Allah. Japa saya tulis, tegakkan pendirian yang teguh. Cut yin tong man kong. Isikan masa dan kerja dengan perkara yang berfaedah kepada diri, keluarga dan masyarakat. Nah, bukan kita buat untuk diri kita sore, tapi kita buat wujadilah untuk sangkum dapat faedah daripada kita. Patut ikhlaslah dalam setiap gerak kerja. Baiki apa yang terlanjur dan tersilap. Terlanjur maknanya hak plat. Ha tu. Hak kita plat dah. Baiki baiki baiki. Jangan duk lok plat. Plat sokmu. Tak leh. Neh, sekali plat ไม่ pandai tapi 2 3ครั้ง duk plat sokmu, plat sokmu. Patut duk plat ruang diaukan. Tak leh. Gitulah. Nah, ni menjadi bot rian kepada kita sesalah di atas kesalahan dan kesilapan jilohkan dosa jiloh jiloh ni maknanya supaya kita ambil ketah pasir tu pergi sapu besi hok ke apa hok karat-karat atau itu dia panggil jiloh jiloh ni maknanya nak jadi jadi sina klik atau ha, dia panggil jilohkan dosa dan maksiat dengan penyesalan tu Nabi kaya annadamu taubatun saya nak ui kita ingat ni hadis ni annadamu taubatun taubatun kita tak, tak ada kena ngapa ada sebab dia nama taubat tapi annadam annadam art nadam nung dami patu bubuh hadis le depan annadamu maknanya sesa. Sesa itu ialah taubat nah ambil wakilah ni wakil tu annadamu taubatun ingat molek sesar itu ialah taubat maka kita jadi sesar semua hak dulu-dulu kita biasa plat, biasa buat benda-benda tak molek sama ada setengah-setengah orang biasa buat dosa besar ini ha, kita harap ni mudah-mudahan eh, akhir Ramadan ni hari ini ni Allah Ta'ala apung habis dosa kita dosa kecil apung banyak dah Nah, kita buat kebajikan buat tu buat ni dosa besar kena tobat Nah, insya-Allah kita tubik daripada Ramadan dan dekat ada air kita cuci bersih, tak ada dosa. Orang tubik daripada Ramadan yakinlah katanya dia tak ada dosa. Gitulah. Nah, serta dengan dia wui maaf dan minta maaf dengan orang semua. Lepas tu istighfar dan taubat nasuha setiap masa. Mulakan usaha yang baik dari sekarang sampai mati. Remton kita ada. Wui jadi molek semua. Walaupun kita dulu kita tak molek tapi lah ni kita molek dah. Dan ni kita mulai dah. Mula kalau siapa nak azir hari ni pun azir lah, Dah tak mesti katanya siapa one third ke pi mai kau apa tak tak mesti. Mula daripada bila-bila pun boleh. Akhir sekali tidak ada siapa terlewat dari kebaikan dan memula kehidupan baru. Ni kata-kata yang Nabi sebut dan ulama pakat sebut belakang ni. Ha ni penuhi hidup dengan perkara baik yang diberkati dan berkualiti. Kualiti maknanya kunafab, tinggi serta jauhi dari segala perkara sia-sia dan dosa. Saya pun seru diri saya dengan itu, ambillah pengajaran dari Ramadan. Semoga hidup dimuliai Allah dengan kebaikan yang berpanjangi dari dunia sampai ke akhirat. Alhamdulillah. Nah, saya harap katanya kertas keping ni menjadi semangat baru hidup kita dan untuk kita hidup selama-lamanya menjadi orang jujur orang baik dunia sampai ke akhirat wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh